कि जिंदगी के हर मोड़ पर अहमियत है पानी सिर्फ तेरा गला नहीं चाहता और किसी के चक्कर में मत पड़ दोस्त तेरे परिवार के अलावा कोई तरह भला नहीं चाहता